Үйті күнінен сақасыры информационный берені көрі маңнай сүрін сонуынтан. Таты ұлығын тұрағын әлегері ұл күйіске әбілден құтталла бұғымайғы үйес көсірітті. Сұнтар үске қайысқанан паром сұрыта сағаланна. Үлі кварталы креативный кластер сонун көріліғ, айыр жоғырда қадер анын аңын тәлетчарыйды. Бүгінгі брифинге хетіндер біттерінен өлөне бе муға өлөқме қаңалас нам ұсалдан ұлыстарынан, жақұсқай аттынан ұстар. Мусалын күтіта ұсалдан титары тары тігер бәлетінер, үйәхе өтті өлөқме құратын аннығыр бар. Алдан үріске мұз хата, алдан ұз, мая томпа таатта ұз алдан районнарынан қойуты қағар. Амма әбе үйәхе сүрігер ұтағыма ағы сүз ғонтан 900 сүрбе 5 сантиметрға. Ол әбетер мұңытур үрдік кірбеге тиер. Бүлі үріске көмел кебәйі орайонын нүрба қатыры қома устар Бәғәһәгі мұйын онақсыз күнігер татты ұлуғын тырахан әхлегер ұқ үйске әбіллен құтталлақ бұғы мәйгі үйес көзірітті. Балығынаны бігі ұстар білісті. Тырахан әйлегер бар сискес шлюз регулятор үйәттен келер уну толору ыта турар. Буаттыгар бар утаһымын тәңнән ахардар бұғыт аспытсылларга қалан кемигер сақалланан, иннегер кеннигер норокка перемычка денаттанар бор бұғыттар оңғылы бұттара. Онтон биирин у күйе көңі көтөн алжаны тақсан у икіз бұғытыгар келен иңнен турар. Сонны тута бор бұғыты үрдетер, бөгөр көтер үле сағлан бұта. Тойы мантан аллар ақтар нәліктер бет бұл ұтоға күйіске барар куттолу өз кетер олен сүлү сүргүләтер бәтен эре тугунан ыта турар аналла хәренен аллара үләнеге тәһәҗәбт. Куттал Юескәбистерин Сахар Республикатыны барабыталыстыбатын оперативны камыгыята кәлән көрдө. Бөлөк таата бахыттан сагалан үрәк сүннүн үйәттен үрәтитин түмүгүнен диреңтен ожолунтан сагалан үрәк катыттан тақсан сир дойду килетчи у болбутун белетир. Кортын кәбит у специалистлары тәлтә халаячылыны болақта жалтыны кытта, улу жалтыны кытта бар үйгө беләмет. Үләне тоқтолуғуқ үгітан бұл шешкәс бұхеттігер келер ұны ме тұтан қадем болды. Чотығыр болғаны бұл өтік көлге құттал хуғы оқтақ өтік көл онан тұн бұл алыра да алыра шуғас олыр Оттон маллар халларын юхатат бияқтақтар, документларын бәрін кетті жай жияқтақтар индиенттен хереттен етебін. Сиккес уыны хардар тутуының өне дейлі ұстата у балысқанны кағара көтілілер. Оның бұ кәмге бұғыттары әтенге тутан турдақ бұтын әрі у ұлар құтталын мүтчі түйіқтәқ біт. Бүгінгіттен татыл ұғығар ұқсаллақ бұғымайғы режимін білдерділер. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті Татта. Сунтарғы бәғәһә улуыз жағалтатын көгілі әхнінен паром тексер кытылларғар қалбыт мұғыр астатылар. Онын бүгінгеттен сыры сағыланна. Сехилі улуыстағы корреспондент кепсер. Сунтар устье қатынан паром сырыта сағаланарыгар табыгаста құслобыйы оңығылынна. Кытылға мұстыбыт мұғықары ырастан бүгінгеттен сыры аян сағаланна. Паром мұтын келдірамет, билдер ұран біт. Аннара тімет тоғыз, үйлік тақпай, онны мұғысанне тұрар. Кырамасына көйен келбет билин скорой келбитигер туура туоротаар уртаккан эле бүлүү эбе муухатолору барда олар эри гээс уута келе турарынан тиеттерен уутахыма үрдүк бүгүнгү туругунан сунтааранынан агыс юз агуан сетте сантиметрге теңнеспите белиетенер терителери э, көгүлэн э, паром тексерхелин растырга э, мере лылыбыта алгынан баран билигин уутахыма үрдүк болан паромнар сырылара ырак хогустук барар кирестех нехилегер бүлү эбе туругаманнык му хабар тыра хырбыт олар бу массыналар топаргом түһер хиригер маннык улахаммагайы мустар кая курдук каалбыттыр кирестеякка турбут кыһалганы туараты үлете сағаланына онон бу күннерге паруому түһэрияхтэрэ маны таһанан улус чаһалтата барбакка турар калаан уутун ыытыйга үлэлиир мэлжи уумустар сыңялан паркатын сиригер канаабалары ырастаатылар анал оборудованияннан ууну оботтордулар өрүспүт этеңе уулунна жена э, жебит Э, сайымутын көрсөргө беленене кайынден ыңырабыт Бұқұрдық сыйы бая сайынғы режимге кейірен паруы мүлеті сыдым сыйыға Нұргуяна Қарчасова, Ерман Иванов, Сақа телевидениете Сунтар. Республикаға як түрден ардағы ыңырар сөміл өткелі. Росгидромет кейін аэрологической обсерваториятын судыната 2 сылын ойыр бахардырғар көмілігір. Бахар турар құтталлақ кемегер уоту мұлларыға туханнар сөмілет президент Владимир Путин жахалынан үлелер. Білетен әттәқі бұйыл сайын сақа сірігер уоту мұроруға екі көтер алы туғанықтыра. Бастықы як түрден боллағына екі полярные авиалиния компанияттан аң сүрбалта анал оборудованиялақ сөмөлөт бесиын саңата келеға. Илдар Ханасен Николаев көтер аллар Бахар гәрі болбаққа, Құраннабы тұлыстарға тигирдиге ме үлелектірген этте. хакайрин служба спасенията э, заказчигынан э, болан бу хамилет бу бу э, бүгүнгеттен хакайрин территориятыгер үйлән кирен барыга бу хөмүлөт уструга буллана бу те бахардарын ландшафтны бахардарын те бахардарын осууга онна превентивно девикалык превентивно для э, снижения класса пожароопасности день э, буйволя-барыга. Нәхлене олығыр құттал суық болутын кеметет комитет бірседәтелін бастығы сол бұячытынан үлеләбет. Иннокендей Андросов бұғыр салай салаячытынан ананна. Иннокендей Михайлович Оннугар бұ комитет бірседәтелін бастығы сол Аял Ануфревич Вензел болла. Бүгін комитет бірседәтелі Дмитрий Лепчиков республика бұғыр суыспатын салаячыларғар онна саңа Хотгулуйлинге Федеральный университет медицины институтугар аптека үләхеттері научной практической конференцияға мұхыннулар. Тәрәхін бастықытын ытыллар онна фармацевтар иделәғ брахниктаргар ананар. Конференция кен қабаннақ, сақасыргер эминен томунан қачылыны итенне санция кемігер омық препараттарын бәйе әмтерінен сол бұйуыны ұрыталлар. Маны тағынан фармацевтары итенне провизордары үйретіне жүлләхілер. Әм том сығынатын қоту оны ұрақ сірдерге тердинеме кепсетеллер битеминен качылдыны рахатар нехлектерге, он архической улуштарга балыгаларынан ытарга ден онук бихи бу муньяхтамырын онук корейсиванук рекомендация орын тұрабыд. олата фельдшерской пунларынан, врачебный амбулаторияларынан кендер үләһеттеринен лиһи тутан Бұсайын иккен ары тұхынча әдер кехи тұтар әтерәкке керен көқтөқті күлелеға. Әдер жон араз қайысқаға тұрынуға, тұтуға барғыға, тұқы хайстыватығыр көмілі хүйіға, оғылағырдырығыр бағатайдыға, өсі поясқа жону атарачынан үлелеға. Маны тахынан камчаткаға балық соботтырығыр бары қосып. Білген ұсты жонлар тұтар әтерәттерге сұруйтараллар. Маныға уолаттары тұту үлетігер ыңыраллар. Дағатан әттәққа ұсты жонлар сайыңы үлеға ортотынан, отуттан сүйіз бейхін тиер қамнастаналлар устужоннар әтерәттерігер проводниктер ден бар болдыр һә киндер булгана бияха пассажирской вагоннарга проводник бүгден лили барыхтактар әмә юрәхтәр наһа жаллар бастыкы холынулара болан долгу ялларга тонна тәңе лили барыхтар демит бие эренә кетәһә җәвит онда гына бияха бу булырингаттан саңа ме үлелән сагылавыт трудовые отряды подростков тем бар олата холыбра биһиги он тет састарттан уһәтәләрер дәле дворовой вожатый бүгден үләгә үлели барыхтактар Үлі кварталы креативный кластер сонун көрүлі айыр жоғырда қайдар жоңа анын тәлетчарейді. Кейіне анимация, медиа, сыйпара контена, оны дизайн күрдік аныгы қайысқаға үлелер урбаниттар үлелерін сағылатылар. Барда сүз бейін резидент кескілләқ толкую бірайығы олыққа келдерейді тәтіміреға. Кластер офистара қайысқаларынан аттарылан үлелелер, манна аныгы технологиянан қачылы біттерелілер, хромакей павильона, өңі жүхіні тупсарар виртуальный кинені ұстар студия, 3D, 3D анимация датын қостыр баллар. Кластер тағынан арас лексия, бұстапқа конференция, кенсер анал салалардағы бу болданы болдаан экитинчи сылтан уже терилте курдук үлеләммит кинелере ултан сагаландырбит кобра бул рын үлерахыл олыннине рекламаларынан ютуб блогтарынан инжек тыныр булактына бул бұл документальный кинелере оңортулур уже полнометражный кинелере квартал уонна ол хагана бу квартал турда туунан интернетке көрдәмүт контакт нашли уонна Азбука компания қазберді кеге күннәғі олғыры үйрүйіні керені біләқтер соруптақ үлер. Тәрілті көғілі әхінінен бір жігестәғі ұлықты оқтырғар. Ураты онына біліңе ұстық кемге сананы сағылыр. Олыққа сырдык солы ұйыр семинар болла. Азбука орто дойду терилделер, бриллиантовые нотки бестибел төрүттәчиләре, салаятчылара, билинге балысқан сайдылах, устук кемге, киһи тулалыр жону катары өйдү хүйдүгер, алтыгыдыгар, туз бейтин ологор сырдык соолу буларгар, джекерген ордук ого жогорун таланын арыяргар, күннәгы түбүгү катары сыньялыңы жөрелерге үгүс тухалах эхтинерилерен ордулар. Хамы сөптөк бреме бәбит республика бут кересирдерин көрөн, сыняныкка Ада кеһи барта бир э, болгомто уран ахыяқты күн боллар яны сыньяныга ытыяқтақ отчоғын энергиятын күйүн хаңаны билен э, дальше үлелир энергиятын киллеряхта э, оскола эгетигер ен үлелир жаннар э, элбэх төрөптери кытта оголору кытта алты хабыт онно туох араас немалар баалар эбит оголору төрөппүттери кытта кэпситерге оннутун үлени тарга диен на индрехней баая ары атын хоос хайдере форматтах бу семинар боло турар Азбука компания салаячыта Нина Семенова жоңон рокка сырдығы тарғатар, бейдин олығын солуттан ылпыт сетихилях болу инструменттарын бағалақ кейеға үйерелестер. Екітінші, онағы сылттан кене тәрейбет азбука мағығының салата біржігісті қарылығыттан, нәхілене үліға үйеріққа тұттылар тәбірінлерінен, кейін сірттен итеғағы суық тәңінен удамыр сығынаға толыру Билигин осколаны битерәчиләргә туғаннақ бәләхтердәах ақсиет ұтылда турар. Итиенне ан бастыгытын үрәх кыһатын борогун атыллаачыларга анаммыт набор араһын бәлемнәбиттер. Коробкалах, нахачи кыргыбай, онуллағына үйерер көтер кені, жиқчақчы оскола барабынден, ханан хайыны бұға күхіңгедлі оскола барарын кетіхерден. Э, Бігеге оғыларға үйерек нада демет олонна олбақпытын урабыттен кыһаллабыт э, Бұ күрдік бу курдук азбука маҕыһын хас биирдии бәйтін бэйэтин табаардарын нөҥүө күннээҕи олох сөпкө салаллыытыгар олох кэрэтин тобулон көрөргө олбохуурар адлена тастырова михаил мартовской михута гуарнай бэрдьигэстээх манан күнүскү сонуну тимиктүүбүт келер эфирге қадері.